Habari kubwa ya kimichezo ambayo inakonga vijio mbalimbali vya kimichezo kote ulimwenguni ni aliyekuwa mshambuliaji mahili wa klabu ya Liverpool Michael Owen ameutaka uongozi wa klabu hiyo kumsajili kiungo wa West Ham United Declan Rice kama itashindwa kumnasa kiungo nyota wa Borussia Dortmund Jude Bellingham anayewindwa na klabu ya Real Madrid, ambapo Rice anayekipiga katika klabu ya West Ham na timu ya taifa ya England amekuwa akihusishwa kuaniwa na klabu mbalimbali zikiwemo Arsenal, Chelsea pamoja na Manchester United, lakini mkataba wa nyota nyota huyo mwenye umri wa miaka 24 unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu ujao wa mwaka 2023 2024, lakini kwa upande wa Liverpool muda mrefu imekuwa ikimwania ah, mshambuliaji Bellingham ambaye hivi karibuni ameripotiwa kukaribia kutua katika ah, klabu ya Real Madrid ya kule nchini hispania Owen amesema kwamba kama Liverpool itashindwa kumnasa Bellingham, inapaswa imnase Rice au mchezaji mwingine mwenye ubora wa juu. Owen ambaye aliwahi kukipiga Liverpool amesema kwamba ikiwa klabu hiyo itashindwa kumnasa Bellingham, basi inapaswa kumsajili Rice au anayefanana naye ili kuimarisha kikosi chao msimu ujao. Kiungo huyo amefunga mabao matatu na kutoa pasi mbili ambazo katika michezo 33 alizocheza katika ligi kuu nchini England msimu huu, msimu wa mwaka 2022 2023 E bana, maoni yako ni yapi? Dondosha komenti zako kwenye pande wa comment hapo. Mimi naitwa Dotvan Bismarck ambaye nimekusogezea ah, habari hii.